byawukana byawukana bayibuli bagizanyiramu mm, bagikwatakwatabulabe yamwe ekkola n'entukuvu mm. ekyoluwalabu okirekawo n'okyusa mm, waggulu womumanyi waliwo ki bayibuli ziringa kkumi naku ezo gundi yagamba paasa bugingo tibagikuttemu ebayibuli eh, kituufu ensonga eyaliwo kawo naye ate nga john yagamba yesu yakwoti nga yesu n'agamba hmm. alikyusa mu bayibuli ekigambo ekimu alyokebwa omuliro mungi the argument is not whether we jingle is knowledge or not yeah. have you changed it mm. balemwa kuba abantu bantu bakolera kuloyiye kati maria magadalena yali malaaya okay. yali azze kusuuza yesu kabonero era kyembagamba temukkiriza nga opozisioni ba bobi wine nebabeerawo mm. bayibuli yawandiikibwa ng'eva mu bafalisaayo abafalisaayo ku mulembe gwa yesu hmm. baali balina univerisite yaabwe nga pawulo eyali sawulo namumwita mwina hmm, umalo sawulo yaliyalekikyala mu univerisite y'abafalisaayo abafalisaayo bwe batankanga yesu ku nninga buli kaseera hmm. n'abaanukula nekiwandiikibwa Mm. So the Bible would have been a boring book if the Pharisees were not there. Okay. Likewise, mm. a government cannot operate efficiently if it does not have an efficient and vibrant opposition. katonyoka kwatemu omukulu tamale kituufu nga kyoyogere nti gavumenti erina okubeera nga olwopposition nopposition erina kubanga ekola lwoluki anti kyenkubulya tirazenti matter mm. omulimu gw'opposition kuwummula misumaali mabaati omulimu gwa gavumenti kusibakuzibikira but don't silence them kakati mm. maria mangadalena era ne kukuzokera kwa gonde ono lazaro mm. maria mangadalena features prominently kuba jesus abakazi alina bwe yabakomya mm. this is the argument in the catholic church the abakazi at that time baali tebabalibwa mm. era abantu bagenda ne bakugamba nti yozefu yali muwaafu ti yesu bamuzaalira mu kisibo kyente waaliwo seratoni oyinza otya okuga nti nze nsomye ebitabo by'abayudaaya yusufu yali musajja mugagga mm. taata we yafanga muto n'akuza baganda be naleka nga bazimbidde ennyumba mm. kakati ekigambo ekitawanya christianity bakiyita necton necton bayibuli bagijja mu luyonaani ne mu luhibulu mm. necton tekitegeeza mubazi Okay. Nekito nikitegeza designer. Hmm. Yosefu mm. was a rich man. Olowoza. He was Yosef, a designer. Yosefu umuavu. Yali badati yanga achika kulichikorwa sinagoga. Waliwa muavu akulira omuzikiti. Aha. Waliwa muavu ayinza kubera ku kanisa. Waliwa muavu abera kulichikorwa ekereziya. Wa mugaga. Yusufu, Yosefu yali ava mu nyumba ya Daudi yali mulangira. Abera ati omuavu. Omulangira abera ati omuavu. Abera ati omuavu. ekigambo nokito nesiyole yekiseera ekyo hmm. nti eh, omwavu eddiini nti yabagamba nti kyangu nnyo eh, eh, endoko yokuyita mukamwa kempiso hmm. okusinga omugagga munjezu gyazali mugagga muki besiimi abaavu bo bwakabaka bwakatonda bwebwabaavu muki muneema hmm. si abaavu buno poverty kakati translation ebala ezirowoozo yesu kristo bwe baali bamutwala maria mangadalena yamusiimuula mm. Ah. era gwe yalekera ekifaananyi kye mm. thats why people please maria mangadalena maria mangadalena nti nasooka kuntaana aleluya aleluya aleluya aleluya maria mangadalena mm. Ah. it would have been otuya yesu bwomutunuulira had a weakness onu mm. abakyala mm. That's why abakazi abo bali dangerous. Nze kasita ndaba omukazi ewaka nga yeekyangakyanga. Mm. Kubanga Samson oba muyina mukulaani. Gwe basala enviiri. Gwe basala enviiri. Mm. Ani yayogera. Yali mukyala. Adamu ani yamuleesiza ekizibu. Mukyala. Kaakati abakazi abo bazibu nnyo. Mm. If you don't take care. Waliwo ne kabaka yayenda ku mukazi n'amuleetera omunagiro gwe mu lubiri ne katonda yennyini yaga dawudi nti owaye mu nsi eyo mulimu omusajja eyabbye hmm. ente ku musajja omu namuga mundi namuga gwe wabbye muka muno kabaka yali abbye muka munne adatimebaluka olukwe mu kurani waffe mu busiraamu eh. allah ayina wayogera ku lukunkwe nagamba eh, abagaba yogera ku sitaani sheitaani agamba nti engeza sheitaani ziri dhaifu nafu nnyo naye abakyala agamba adhimu allah watu gamba nti adhimu kinene nnyo oba nene kiba kintu kikulu agamba ezabakyala nene nnyo enkwe zaabwe munazaala mutya kibulaba abakazi tebaba basajja kitiibwa mm. anyigako ku swiki katondo n'amufukamiza n'akola ati golowooza lwaki ono omuwala yattakaziini kazini was a general name of the Sijin. Mm. It up for many years, security. Kazini was running from the battle. Okay. I didn't know more about the Mitan. Draw. It is against our room. Name to recompose the Rofino Mokisa, eh. to recompose a Guang, or more of Drawayo Gerwako, eh. Nasomako Negrevland, no primary. Nantra Mutramo and Tumuramasa Tomavega. It has a vagant at a casino, Neunian, Drawugo Nasoma. It was alleged. Mm. nti kazini yakuba enyonyi helikopta emwafiira galanga why galanga wanted the united sudan why had become kano in the sudanese army mm. galanga yali kyagala kuseparati nga sudan mm. naye nga baba america bamaze okubala we must have a buffer zone okay. olwa the spread of fundamentalism mm. era mm. ekyobulaba nabajanja bwite tabajanja with there is a lake yenkana lake victoria mweyo area yabikibwa omusenyu they are fighting over water oh abajanja with mm. yegende mm. eno gibata abantu bayite mm. batya okulina nensalo ya chad okulina ya, ya chad yes there is water they are fighting over water gaddafi okay. yakwata bilioni satu eza dola najja amazzi mu oasis you go to libya wagenda nga mukatale libya nolaba amayuni nolaba ki mm. green revolution kakani ngobuulira tindabye buke nenge wandika ndani ali badde mali ya Magdalena awu akotandise na Magdalena yali mwezi <laughs> akotandise nako nobody would like nenze ngenda kusoko kusi ye Jesus mm. mama we umenye Jesus bimu kubiye kubiye bya soko kola mm -hmm. yakola mwenge akokanyuza ne rudi yali yali wa kubuko jawo mama we najja na mugandi wae ti omwenge ngakuweddewo tugambira omwana nze nange mbira beka mm. ngambira mutabani wo ndudde okulya kanyama ngolokyadde ebukojja e nga ngezi ne mukuziika gena eh. nakuyita bwemugamba naye oyo omukambwe mumwambire <laughs> najakuyita <laughs> eh. kojabo noomumanyi kati mwabali diplomatic omugamba nti mumanyi wa simumanyi mm. nze nakula ddagwe nakula yogera tomanyi sikumanyi sikumanyi weero ntayise mm. gwolowooza nti pulezidenti bwaba ku mukono nemweyanjula amannya singa muddamu ne mumbubuuza nti nzaani aba agamanyi tesikolotoko ah, bwekiri kakatiti sikumanyi <laughs> naye banyaffe batuteekako ekikati zemmaze ebbanga sirabanga ku maama wange hmm. why i wanted to complete all my issues my mother divers me in fact let me tell you hmm. nabadde mbawookinga mu meeting hmm. omu naagamba banne nti no it was not ega who did it kadde muzeetamale yes naagamba atya I talked to this gentleman here mm. and he has denied it. It was not here, it was so. The, the argument is not whether you or not. Mm. My son was a The argument is the, the boy is sick. Mwala ininga mwala. Ina majala kubuza, ye aliatia. Kariya. Aliatia kati. Kati nukumufu ni rawali wabi ebimere bivaria, mm. yenge numute ikamu. As we look, I've acquired the hospital, I will go to the president, kubanga enda genda na ye. I don't want him to fight bajamukwata bamukozesa ebyopposition boston hmm. bamukozesa ebyki this was not done by government hmm. i cannot help my government nti ate nange nyambako kuyinjale nabadabalabanga boogera neseka hmm. mbu bagendayo president nbamugamba this man don't don't renew his contract now gamba i'm going to extend his contract for 10 years eyo which he has done eyo now that genius that man is a genius is better than the band of you niwa wangamba onegala kuri tayari anti ulira <laughs> now maima siru hmm. kati kamalize kino nti nobody should compare himself herself to Maria Magdalena. Yep. Manga, Maria Magdalena originated from an island of prostitutes. Mm. Let me know what we talk about Harrods. Mm. We need to go back to what it was. Mm. The only thing the Maria Magdalena is a miracle. Mm. Yali miracle. Yes, we are going to get it financially. yamusimula namulekera ekifaananyi naye maria mangadalena ate sibuli yange nti mangadalena omutuukirivu ekyokubiri hmm. nze ndi wa movement nze itambana nga sanga go tusomesa dini hybrid yeah. obukatuli kimwe ndi ne chaplains zina <laughs> ne papa yampe mikisa nze yeah, atinga leyo kirira ndo nzije yo kimwe neno iramba mu chachi ya obweda ndi mu chapo ya <laughs> ne mbo bila ndonga tojirese kugamba boza egundi za wende ko enda ko 10 na nyaza eh, okay the issue is whether uh, gundi mm. bana balabi mm. nga baga nti called that gentleman mm. yiga mm. and he got denied this the person who did it is this. Hmm. Bamugedde. Bamutegedde. Ngambalaba. Bamutegedde. Ngambalaba. Nade balaba. Okay. Ero munno nabagamba. Ti musajja atulemerede. I'm supposed to be killed between today and Wednesday. Why? The case, the case against the, the International Criminal Court mm. is commencing hearing of this case of organs against 32 people and they have divided the group into two. Mm. The first ones will be 15 on Thursday mm. next week. Mm. The rest will be handled the following day. Mm. The lawyers, for those who are going to be in the panel, have arrived. Mm. And the ICC team, jury, is also going to have lawyers. So the grilling. Katipopa gantinze mbamanyi. nze nkubuulira mbagamba abasajja abo amunotlekethem ah. singa byembamanyiiko bo bye bamanyiiko you ah. have never talked to the investigators of uh, uh, uh, isis never ah. secondly professor kanyerezi left me with the list of people doctors who were killing people in hospitals mm. i have it okay. nina omusajja eyagamba chairman yagamba we must ensure that this man goes to his village and roads naye waffe gejudgement gyeyajjayo hmm. yali mukyalo ya roti nga talina na sente i was watching their meeting nga bamutumye mu bachina hmm. bamutumye yakimeyo sente bamuwaddeko 20 percent kano kantu ya pusi kalinwa omuwala bwe kagezeko kukimayo i was watching them hmm. nezisibakuba the chinese i know them mm. kati basa abawala these are easy ladies hmm. n'obwongo babutwala i know i know houses post houses in intinda with all of these set up webattira abantu I, if the government does not come up what even of tova no bila gambo no bila gensi zimmanya abana abana begwanga bafa president yabagambye hmm. that man is a genius mbubagende bajeko programs i rather do with these genius than dealing with kubanga tebategeera mm. how can you go to the president and say suck this man if museveni sucks me then it means he supports the killing of ugandans, ugandans. bota bakitegeera hmm. um, um, abaziba bagamba singaaobeeraebiwagira eh, museveni kanot support museveni yeyajja okujjawo okujjawo tochas okujjawo ki he hmm. cannot be kakati bano ate obusiru bwabwe bagamba this man is creating a struggle because he's a senior advisor temudiniinga contract yabagambira mu contractextend it 10 years era yawedde they should not plan mm. there is a one way i told them offload me mm. mwe mwalumba mukazi wange n'abaana once you, you attack me italy yeti nemukwata emiliyoni zange musanvu nemuzisibira ku akawunti eza dola esente zikyaliyo ezikyaliko bakyazisibiddeko yes release my man and I go home mm. compensate me and I go home kakati bwa buli kintu kyonna omanyi gurupu ziri bbiri mm. waliwo gurupu y'abasajja abakulu benkolagana nabo kati kati buno obuvubuka obubbi kale obeera tya mu banno akasajja kabagayi bwe mbaleetera omuwalabu ndyako 5 percent mm. nkukamwenda ngakube ku vidiyo omusajja yetuinfiltrate yes tewaliwo nansobola kuwamba gavumenti lwansonga eryeki but ask yourselves how can a man like me have sophisticated equipment in uganda without authorization from, from, the, the, president? from the president mumubuuzi byange naye yalaba efulamboyantiman yalaba omusajja atali compromisable mm. abaziba bagamba tiokabonekezera okubi okawonga nnyo tewazaalira eka hmm. bw'olaba ekizza okusanyawo famire yammwe wongayo nnyo ku taata waasigalewo taata waawase baanoonya mu basiramu bagamba bweoba olina gweoyagala okuwa osookaani owokubiriani owokusatwani kati abaziba baategeera nti omuntu gwotasobola kuwaayo yaani kibulamu omuziba akuga nti okabona ekizira okubi hmm. okawonga nnyo kumukakitawazalireeka nti bwolaba ekizza okusanyawo famire yammwe teekayo maamawo taata waasigale walwanyi kuba mwena omutego gugenda bamalawo kagati tudde my job is one there is no way i can allow a situation that implicates museveni in organ trafficking because unless museveni tells me shut up i will shut up naye museveni alesa amalwaliro hmm. Museveni adwaniridde arejuvenating the image of Uganda. Mm. I'm fighting for to protect the interests of the president and this country, the image of this country. Let me sacrifice my mother so that my father remains alive and marries a stepmom. Museveni yetu muleke ngwanga ya family. Katiba chi batamanyi. Nze siwe ina akobuzimu. Neba agala kunsa between now. No. epolisi eyankosaamu yerimu amagezi bagaetokotuwankosaamu hmm. mutugambireko atukuba obutambi akolaki lity hmm. ankosaamu complete the process simuyinako buzibu wakitugeha ferongo time profesa simuyinako buzibu hmm. naye bano abaana bano abajozi bobalowooza tiene diru mwebatali we can only meet in a mass grave you younger people we shall meet in a mass grave we shall meet in a prison cell mm. we shall miss on a friday which I cannot forget it will the Mukon Semuka Bully Nemukuru. Kagadi Kugam Nti. Let me Maria Mangadale is bring it up to Mumazi. Bring it to the Kunsonga Archbishop. I got the Kunsonga Archbishop. Hmm. In the Catholic Church, a person who is born on Christmas is called Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Lino Mukisa. Hmm. Emmanuel, Cardinal. nsuboga mm. emmanuel kardinal wamala, wamala. emmanuel kardinal lugambo when you look what is that name mm. ate christianity bwe yajja mu uganda wano kuba yasooka mu buganda mm. omanyi kyebakola mm -hmm. dungu musambu kiwanuka bwe basooka okuyingiza mudini yes era okumanya keresia yamaanyi tebakuyita bakuyita Emmanuel Cardinal Wamala Owa kardinali babuwani Wamala Wamala si Emmanuel So si Emmanuel ah, ah. Hey. Eh. Emmanuel Cardinal Wamala Wamala ye Cardinal So si Emmanuel Wa, Wamala ye omwangu ah. Eyasoka Joseph Chiwanuka ye mwangu mm -hmm. Ye chiwanu ye dungu mwangu Why did they select people with these names And how come Does in the Catholic Church Those who are called Emmanuel have a large, a large chance of becoming cardinals kakati pasikaali mm. gwe bazaala ku pasika era naye kyo bano abatasoma biwandiiko tebakimanyi yesu kristo mm. talinyanga ku lusozi kalivaaliya that was an imagination why tiba angels bwe bajjanga ku nsi babalina ebiwawaatiro mm. that was a human imagination but somebody can appear did jesus come with the wound kakati ebiwandiiko by'abayudaaya mm. byensoma mm. yesu kristo talinyangako ku lusozikalivaaliyo no abasajja abawanvu baali aba ng'emitwe gyabwe tegirabibwa mm. bajja beefunya mpola n'abakwata ku bibegabega naye kali olusozi biikira maria alinya ku kalivaaliyo because forasweasom tibiikira maria ali muggulu tumusanyukire yagenda muggulu nga mulamu naye yalinya kalivaliyo no kakati nkugamba mbagamba bulijjo ti olowooza omugole tafiira mu akisidenti the arrangement of omugole is different ambulance tetomera nga erimu omulambo having omulambo mumotoka kitegeeza tojakola accident where is it written mm. that uh, uh, the leader of the Catholic Church cannot, cannot die, die on the eve of Easter. Mm. Bino byamwe bijingirire. This is natural death. This is natural death. And when I look, you see for you, mm. Mbasasira, if there were many people who knew mm. that the Archbishop was dead, I was one of the people who knew first. Chidem. Ah, Nzeo mwuku bantu. Aso kutegiri. Aso kutegiri. anti basanze olugisi luggale mm. mukono ogumu gwabadde ngomulala gukutta ekitanda mm. kakati mmwe pulogulamu yammwe eri bweti you don't know how to react archbishop kazimba mm. if it is true to say wange talina kyaliddeyo dasirongo even if you had eaten at your place mm. Because these people don't have public relations officers. And a public relations officer must be a highly trained man. Yeah. This is why I've helped the president. Mm. I'm a highly trained public relations officer man. Mani. Yes. Mm. Even if the archbishop, because what do we call eating? What if Hmm. obutwa bubeera mu mmere hmm. si mmere yokka hmm. what if yakutte ku kintu kati it was an called for for kazimba tayina kyeyalidde whatayoinsinuatingwhereishmedical doctor the first person to have arrived at the Archbishop's room mm. would have been a, an expert in forensic. What police go mutalina? Okay. What police go mutalina? Do mutalina wani? The Asian people would have rang the president. The president first. Mm. The president would have dispatched the forensic experts. Mm. Ngati muna yingira mu kubaba sisi abazine bamulinda ngati basoma naye. okay. olujinga lulyajja mm. lugule mukono guwanise waggulu ate akutte gundi mm. so must have tried to get something yeah, thats why for me i cannot sleep alone in my house si kirungi si kirungi mm. kakati an expert a forensic expert would have bad silinzeo is it a normal practice for the archbishop to sleep when the door is, the door is open if He normally sleeps when the door is open. Mm. He has, he knows, he knew. Instead of, yeah, I was suffering from something mm. that wanted somebody to enter any time he needed help. Mm. Anybody would lock the door. If the door was ajar, as I was told mm. in the morning, mm. before anybody knew, nti olugi lubadde lugula abasesa bebaze okumugjayo yali avudde mu bahabyalimaana yini the story e, era awo wenyini omukulu bogiwani yavudde nalaga nti okufa kw'omukulu ono kuleseewo ebibuuzo bingikubanga aze akulokota gavumenti abeera mukundi nyingi okukolokota gavumenti okulwala enjovu hmm. tekitegeeza nti bw'otebikke malaria takwata naye nze nkugamba mugon tugive examples these people made a mistake kiringa bwolaba nga ababbi babbi ewuwo hmm. oba bayina omuntu gwe basse n'okuba enduulu twaleeta mbwa za poliisi embwa za poliisi zikola tewali azeewo era nembwa bwe tuba tubeera nazo ez'amaanyi mm. obawayo abantu ngaaba beziwunyako olusu bwe tutegeera i saved a man bwe yali alina obutakkanya n'omusajja ngaaba nti amwagalira mukazi we mm. batta omuntu ne batambula ne bajja ku geeti ye ne baddayo embwa neeva ku mulambo nejja ku geeti y'omusajja naye omanyi nti embwa etambudde mayire emu eyina abantu nga lukumi era omu omu nembaga you are stupid even the dogo handlers i told them you are stupid open the gate so that we see that the dogo enters embwa yakomaawo neegeeyakomteyayingira mu no kuba ne bahandlers baazo tebazimanyi hmm. nti edogo eyingira mm. neno neno nyaka soke nyiye paka wekali neetu yego bogamba nti omuntu amaze okutta omuntu natambula natoka ku geti yange naddayo mm. kati embwa bamiyindo zifuyira ebinjali ne kamulali mwegenda nga ewunyiriza mm. so these are things nti oba omuntu afudde nemusanga nga afudde don't touch on the door don't touch on ki mm. ekyokubiri mwasomera bwereere you were educated for nothing. But the second person, in absence of a forensic expert, the second person would be his medical doctor. Mm -hmm. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Mm. Medical doctor way. Ayogirachi. Three. He has a hospital. Lubaka mm. hospital. Lubaka hospital. Kayigula yakole nsobi. nebanda anywedde enjaga ye bamusudde ensambya kayiwula kyeyakola azewonisimani because is a catholic mm. ye kyeyakola yayita boopposition mubabeerewo nga bakola postmortem had nebanda died at a function eya gavument no. no. what warranted if, if the, the, the police pathologist you disagree with the police pathologist mm. then your doctor you get a family doctor why did kayiwula invite nakiwayo mm. neba nda had become a problem if i did not stand up era nze newunya omusajja museveni mwesika museveni is a living saint munkubuulira museveni mm. singa abadde mbukatulitomuwanisenyotering yo tomuwanise nnyo nti nebanda mm. you see what happened bali oyo omusajja awandika mu monitor simusoma njuzamu buyuza is a professor eyali atwala ebintu ebitali bya nebanda e south africa era bwe bamukwatira ku airport mm. it corresponded by the time when the first lady was attending eri ku yomas bamukubiremu this man is still there in the government olibadde hmm. yamusalada that fool ndaba awandika ah, simanyikyanvaenasimanyanidon't read him mm. because for you forget very quickly this is why ntife abakoledde museveni tukuba ku nebanda netuvayo netukolaki nga misekisira mumwe muzikoze mm. kakati nkuga the next person would be a police pathologist ewaabwe ayina dokita waagamba ki mm. then i move on the third point are we seeing people abafa bwe batyo for the first time pope eyaddya pope john po bwatyo bwe yafa sudden death naye bawandika nti basoma waliwo akatabo bakayita ni godis name hmm. omusajja yakawandika naga nti papa basimutte yabadde ayagala okukola ki okukkiriza babasodoti bawase hmm. in godis name bakasomako faza nawandika naye nokulono ti in devils name wakawandisa oliko devil <laughs> that godis name bwosoma akatabo ako in godis name the man explains tine bali balonda paapa ono kadinaali we kampala nsubuga yabala obululu very detailed kubanga abawaayo ebyama huranga me first the intention was to keep him to keep the news until tuesday okufakwebaliaa kubirekunsiaaemoni ti we have a problem kalumba nani bali wano bafijitinga huranga me miso omuntu gwe nasoose okkubira kirumira mubuuze mm. asika ekirumira ono omugagga mm. nemugamba nti miso erina geefunye akatalinda deranga mi ate lwanga yali amalwaki obadde okukukuta okwo lwanga yali ayogeddeko nange mm. lwanga ebya federo byagala sinzotya pulitenda because lwanga told me Mm. mbadde mbyogera nga naye mulamu mm. i talked to wanga for five hours nagobamuoyogera n'abantu nomalatoyogedde nabonatugambaoyogeanabobiwainkati lwanga nayeogeranayekyogeranga naye waali nti i talked to him mm. for five hours nagamba my main concern kalidinaali yayina cotline to the president nze sigirina mm. Muga, what do you discuss with him seven? If you are discussing with a man, mm. nga mu ten point mukirizako emu, why should he continue discussing with, with him? Two, Rwanga told me, tibia mm. federal. Nanga don't use the Vatican, they are using the same currency. Mm-hmm. But different issues. The Muga, mm. no. Vatican and the Buganda are different. Yeah. They did not elevate one of the Italian uh, regions mm. to give it the status of Vatican. No. Mm. This is an headquarter of the Catholic Church in the Vatican. In the Vatican. And the Vatican owns the buildings but does not own the land. Okay. Yes, they are using the same currency. Mm. My, yes. Nangamba, to look. Emato kese namba za majo ziraba. Ti, zirike namba za anja ulo. Na ye. Yeah. teziri wansi wa kamanda in chief nimuga ziri rules mm. diame has rules. has rules these are identification in numbers but when you are talking about federal federal uh, these are political entities we mm. don't have i talked with rwanga for five hours mm. yayina ne gyalaga n'atagenda goba era bwe baali bagenda okwokya maama wange rwanga kemwakwandikonda emuti people didn't know it mm. kakati nze nkugamba are uh, we registering the first, the first death? The Pope. ono gwe nkugambye yadire john po mm. the are two books bwoba tobisomanga tomanya jomende in god is name in the devil's, the name. devil's name papa bwato bwe yafa okay. yes mm. gundi obunga musenyeri obunga mm. katolic church kampala kidaisis yali egenda okutegeka emikolo gyegindi gyamu enamugongo hmm. nebamuwa sente eh, omukuba hmm. politician abakatuliki nazimubbako namugaa nti njaze kujira mu gavumenti zino tuzirye obwonga teyetta <laughs> obwonga tenafa bwatinakimuyitiriddeko ono omusajja abadde abeera egindi bayitayo baty eto bamuyitaniyo yeyafa yali idoenti gwe muziremu hmm. eno gye bagenda ebukalangu eh. the money how did he die era mutuufu e-, e-, embeera nayo yali mysterious yes he died katonda ye bw'aba akuyise abakkiriza omuntu mwabasiraamu ate mwategeera nyo kyenvaakiri kakati lwaki omwana akaaba ngaddayo ewaabwe kuholide even jesus swaggled to go back hmm. yagenda emirundi esatu n'agamba bayigirizwa be nti mwebase nigeere katonda endeku ensonga onzinjize eyavudde waabwe mu ggulu and jesus has a scant information about heaven mm. nabi muhammad had uh, more details about details. heaven yeah. even he talks about musa mm. nasanga yomusa bali bampadde fifite gundi mm. nensanga nangamba bamwanadamu hmm. abonimuzitamuli ebintu ngaobimanyi yes you have <clears throat> yesu kristo bamubuuza nti aboluganda musanvu bawasa omukazi omungi empisa y'abayudaaya bwe yali muggulu alibawaani yabaga nti muggulu teri kuwasa obwobulamu bwaku nsi mm. olunaku olukusala ku nsi luba lukusalidde eddala kati ate mumwogera n'eggulu eh. so jesus who came from heaven mm. was very scant oba abawandika bayibuli bagizabagikwatamu bagikwatamu that's why may i rely more era it is alleged nti mm. jesus yalina omwana mm. nga tebaagalana ku kyalo era yasanyuka nnyo nga bamukomeredde ku musaalaba naye n'amugamba nti ze ndi ku kima there is a man mu yerusaalemu mu mm. isirairi mm. yesu gwe yakolimira takula tavaawo nakati waali waali eh? so therefo mm. kakati mmwe once you don't use expert finally What type of media do you have? Mumanyiti media yamwe. Diana bwe yafa. Mm. Brother bwe yali ayogera ku liku ya Mars. Yagamba the media has killed my sister. Diana was running away from the paparazzi. Mm. Natomere ekisenge. What is intriguing Thierry Benz bwe mita nyange ina kyegenda okutomera. Bino bi bags bijja nebikubika mm. which means they were tampered with two the price of benz teyagwa naye ate nga enyonyi eno gondi concord mm. yagwa omulundi ogwo mu myaka abiri nebagiggalawo concord mm. yakola accident omulundi ogwo but the price of benz diana mweyali tano nagituukamu diana weyafiira mm. okuva e france alagege kakati What type of media do you have? Mm -hmm. You have a man like Archbishop Ruwanga. Mm. He's an old man, has high blood pressure, has diabetes. Mm. Red paper nemuwandikako okuva ku machokozi by'obudde kwendikwata wabukidde ne bwalibaagirayo bwezi toyinza kumpa bayisenyera emyezi mukaaga mm. kendikwata kulibyo ndimusukuula munanja ne batusingana mu lifuti these people are useless. Mm. Whatever media you have, red paper, you have red paper, you have red paper. Red paper is also a factor. Mm. Toyinza kukuba musajja mukulu, Archbishop Paul, mwetumbaba kubangako, media teba kubangako. Mm. Somebody rings you. Ababada bada baita ange wafe. Hey, bamu yise bamu kwendi kwato wa lana away from me. Yifa ike nibubu yira mbukedi ni kwato gwe the paper. Me don't put under the bus. How can you put me under the bus when I'm not inside the bus? Now nakweza obwakuba enkofiira the paper nemuyoola muyindi put. this media is misallocated you don't have a media in uganda these are um, mercenaries you cannot concentrate on somebody an old man bano the same. Hmm. me i know i think this man must have received their fund from Vatican. Bakuba. No quarter credit to people, she could be business or never go. Then what to have a kid, no when you go, Korean, and when you go. Emirs Mukag, Bankuba, Nijin Nawas, Nijin Nakore, by singing about credit quarter, Wabuke, then you are right in your way. I don't know, no, you're the money for the Korean to sing and a combat of material woman. Mm. you don't know the impact, the psychological impact. This man has been killed. Red paper has made of it. Tomorrow, kids are the workers, think about the cover of the cigar. I'm going to reach the single cow. I got red paper coming up. Now, what's singing? I got tira. You don't have a responsible media. A media, I wrote a book about the issue of media. Mm. This is not a media. You don't have a media in Uganda. Mm. This is emasinary media you must consider nebakuba bumukubyeko singa bakakwatirero abakatuli kintu zira red paper ewiiki emu abagaddewo don't buy it red paper yes toyinza kukuba ku buntu buli kaseera lwokuba ti museveni hmm. museveni astomaking abuses but at times you can see him losing his temper bankrapt monitor hmm. why mwagaye bange manga nga nsitetegedde it pains him kituufu naye muntu museveni okumuvuma thats why museveni has defeated you why fe mu afirika anereda tavumwa hmm. omukulu tavumwa hmm. museveni ayina abaana bayina abazzukulu ayinaki nowulira embwa eri ku lediyo nzira nange nalumwa nnyo nga uh, mukulu uh, shei muzata amugenza maze okufa naye banga stori ze zibeera mumawulirekatozingibwa ku mukulu abantu ne batakazinda kuzina rukedde kakuba muzata bwekiri esiiki eh, muzata you are talking about marital status mm. ako kakuluya muganda wako yabba bodaboda ewobulezi e, e, abajja nebade bamutta nga tekabiwandiikako obwenzi obuli mbukedde ne mu new vision nga tebabuwandiikako why waliwo omusajja wa new vision yakwata omwana n'amusiiga enziku nga temwakiwandiikako we must change the, this is a mercenary media hmm. kanisa yabujingoyefuujingo was not a songoman nga muto bakuba bugingo bugingo bamukuba era zimukusogeza izatwara yo mutayimba de kafira mu kicashi ya bugingo zimukusogeza izatwara yiga media zimukusogeza twala yiga amwe highly amwe highly trained journalist mm. this is not media these are mercenaries buka bumbu tayimba nuka bakwa bukedi nuka bakuno bwa red paper how can you harass an old man -huh. Bokhead new monitor these ready paper has been writing about katina woje buli yero bakane bata abakatulis tugano kusoma ready paper garewu agariwu ah, ayigi yes mm. toyiza kukua do you know me i don't attack people mm. and their personalities when i attack yeye attack you no principle okay ndi i disagree with mengo mm. nembagamba federo teriyo mm. because am an educated man unless you are talking something else federal operates on these principles mm. but sivuma mbajirika bujirinibaga nti ah, ah, ah. hmm. ti mumulinga omusiraamu abuliddwa okukosa n'agamba pangatin'omusikiti to federate with who <laughs> mm. yes mm. ukujiriga is part of mass communication. Yeah. I tell you, especially when you are talking to Kund. Mm. Nito inza kuba muntu. Nechitibwe chona chonecho. Nechitibwe chona uchimada wabuke. This red paper has contributed a lot to the death of the Archbishop. Vatikano nekubile sibo. Because you are on Gundi ya papuda za mkwezili. Mm, the online kwezili. Aba neba kubuza misa mirundi. Is it true? Nekwata kudubia. Kudubia wetule singkana. These are not journalists. Mm. I will be the least person to condemn journalism. These are, these are not journalists. They don't operate on the journalist principles. Hmm. Tuinza kuba muntu bwotyo. Nebukubabuli. No you can't kuata kurubya. Nemukwata. Uwabukede ne bwali bayirewe. Alla namu pa nemunyweze. Emyezi mukako kubanze. Ninaba kamwana. Abana bagabane je bawasa. Ntibaisi atine bujene bugama. aje nolinjo bu nolinjo bakute ku kasajja gwe tewafu de wa gwe mabwe fachad na fe programme fe mbuga eranga kusabusigala engo ono gobati de koba gwe batulite mu nyobe ni wa mazi tukubenga tudda gwe batulite mu nyobe ni ya gude interview zero ku zero zero ku zero ko sen nambe yenyini nyire bantu kwala kusonga za menga tupe tuchari kusonga gagali ka ngobole ko jani kusonga yo yo the media we must change reorient the media in Uganda mm. their problem is capital the jews sensationalism mm. to sell newspapers mm. tebali kumabulire okay no mm. in fact when you read kenyan newspapers mm. what makes news in kenya is not this one mpuliddebogera wano nga bagamba mm. nti this man museveni amuwadde amaanyi mangi atuuka n'okuyingira mu private gundi zaabo if you were the one who you take me to court <laughs> oba mubyogera eh, nange nkimanyi bakusibe eh, mujje muveeyo mubyogere mm. omusajja agaye nti abaganda tulina bafugira mubwavu mm. bano tulina what you utter in your meetings you mm. secretarian myamunse secretarian man yesterday nabadde ngenze kuzika kyankwanzi kyankwanzi wabaddeyo muzeeyi nga bamuyita muzeeyi mesaagi muzeeyi mesaagi tubadde tumanyiganye mukoddomi wange Mm. Why? He married a, a, a, a monkey, a woman. Mamchala wanchima. Wanchima. Mm. Misa chitubadi tuugira kanyo. Misa achi, ya zaro no mwala kula mu seta usipamita eh, gonde. Na ume. Mm. Ne ye, misa chitu, tuafu kira dela mkou. Okay. Ne mwenye na zamanyi. Mm. Ila nagenzo kuzika yu. People listen to me. Okay. amumake tebeveriweya because I'm not secretarian. Iraba mm. ndabulira abantu nga bogera nti omusajja w'omuseveni kushe kushe yennyini wo. Mm. Omusajja agala museveni. Mm. Muzayi misa ekiyambuuza ako naye oli muganda kozi naye nga gwe tobafaanana. Ne muganda no abogera ku leediyo si be baganda. Most of these people you hear talking rubbish about Buganda they are not baganda. They are not baganda. Bonna bonna boogera ku abasi abaganda basirise. Okay. Omuganda teyasamu omuganda takola ki. So. Mm. you see your media bategere tukita empathy singa mm. kitawo mm. singa badani ntagali ntagali ntagali ntagali si yasoose twalinawo archibishopu yali mu ireland nga mukatuliki mm. omukazi najja nayogera nti nkuinamu abaana nadduka nagenda mu america gundi mugabe yayina archbishop onchweyi ezimbabwe eh. owegendi mugabe nagula omusista nakwana eh. mugabe namukwata ku vidiyo nga bali lwaki mugiyita yamutunuliza mumbuga yasta ate abatunudde waggulu wakatonda yembuga ya sitan <laughs> mpozi nga bakola bino nga batunudde mutta eh, ate balikambe mbuga yawalumubatunde wansi byemuyita ddoki kakati terimbuga yasani eri waggulu ebyo mulimba erimbuga ya mungu erimbuga ah, ya mungu babasabaekyo kyavaawo ekyamuga ya sitaabish kakati eh. archbishop onjoyi yavumanga mugabo muwogoloza kyeyamukola ah. eki musebeni is a decent man do you know that musebeni doesn't want to embarrass people kituufu museveni tazintbangi basirikidde asirika n'omufuma n'akola kina asirika hmm. ndtsvivtwinpublicsupportbecomevictim hmm. kati mumfubira ki waliolo yagenda neyeetikka ebintu nti yeetise atwalya kabaka wani womwakyoli epresident hmm. amwesavanti waliwo yagamba fe tuli basajja bakabaka tajja kukola mimuli mutugoba yusikitizitrue But if we wanted to get support, he become a victim. Be humble. Be humble, yeah. Governor asked Mwababiri, would you humble them celebrities? Humble your celebrities. Mm. Don't be arrogant. Nzemba superiorize. Sinabo get a comanyagam. Mm. Name was about county and Mujisumuli, seven million dollars. Release it. You use the process of uh, Uncle Sam. What flow do you mean by Kakati nkugamba. Mm. Njatuja kusonga ya... Nchwei. Ya yechibuli. Nchwei. Mm. Mwe yafuma mkabe. mugabe nagula omusisa namuteka gwamugula mm. mugabe nagaa nti nze ŋenda kuwumula i want to announce the zimbabweans my retirement plans mm. eh? bagula tv buli nyumba yafuna tv south africa boswanawa mm. naga ndigenda kwogera kusaawa nya ensi yonna nebeera gulud ku tv archibishop tajjemu egandula esati mweri <laughs> empale tegisudde wali eh. andaweya mweri eh. aleebe esi n'omusisita naye mm. agijjeko vevu kandula eh, alijemu mm. ncweyi bayogera esaawa nnya mm. mugabe yamukuba esaawa nnya zigenda okutuuka esaawa mukaaga ng'atemye <laughs> ali mu america south africa yitamubwizi naye do you know mu america waaliyo kesi If you study journalism, because these are not journalists, these are failures who have failed elsewhere. Mm. Many of them have never entered the, a, a, a, a journalism college. Yeah.